A Amélia Toledo, desde os anos 60, ela tem trabalhado com elementos que trazem um potencial de vivência ampla da cultura brasileira. Nesse caso, a ideia é de pular sete ondas. Então, ela transforma isso que é parte é, da nossa cultura, do nosso imaginário até é, místico, né, e traz isso para o contexto da horizontalidade do gramado do Ibirapuera.